Gyerekek, itt vagyunk egy szilveszteri videóval. <laughs> és elsőnek mutatok egy torpedót, amiből egy maradt. Hát ez csak ennyi volt. mit csinálsz? Durra sikolyok. Uh, az kemény volt. Oké. Okay. Ez jó volt vissza. Aha.

плавания.